arrive euh, à, le battre dans un battle rap. Et là, on est au roi champion. Vous voyez, Wolfram, elle est pas là. Elle fait capturer par Boss. Ah oui, des Goombas, Parce que si vous avez vu pas sur les Goombas, voilà, vous avez vu là-bas sais, je pourquoi il est Oh. sur pas compliqué, hein. La martienne, maintenant. C'est une musique de martienne, je pense, plutôt une musique de euh, Louis Dimension. Ah oui, c'est ça. C'est la musique du, du manoir de Luigi. Bye. c'était un peu court, mais un peu moins que un hein, des modes, je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà. Donc, euh, et eh ben, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et euh,